edizione di Nel cuore delle stelle, questo grande evento che ci regala ogni anno delle grandissime emozioni, io questa sera ho il fiato corto, vi garantisco, perché vedervi così tanti davanti è veramente un'emozione grandissima. Vediamoci la manoletta sul cuore, visto che del cuore si parla, perché questo lo facciamo per l'associazione, lo facciamo per la famiglia, lo facciamo per i nostri figli, per gli amici, per quelli del quartiere, per quelli che non conosciamo, perché ragazzi il cuore la cosa principale. E cuore, e quel cuore l'avete mette qua oggi voi che siete qua davanti a questa platea qua, insieme a tutte queste persone, ad affrontare questo meraviglioso evento. E questa è una cosa che un domani può servire anche voi. Quindi tutti insieme ce la possiamo fare. Grazie, grazie a tutti e grazie a questa meravigliosa associazione. Grazie responsabile della senologia azienda ospedaliera Bergamo Est. Lui è il grandissimo dottor Domenico Gervasi. Eccolo qua, dottore, benvenuto, benvenuto qui su questo palco, la sua presenza per noi è importante, io prima ho definito i medici degli eroi, ma lo sono, in realtà lo sono perché insomma, loro, il percorso di queste donne è diffi difficilissimo, grazie a voi invece è tutto più in discesa. Sì, io la ringrazio per questa meravigliosa presentazione, ma eh, confesso di essere un pochino emozionato perché mi sento più a mio agio in sala operatoria che in questo posto. Ecco, devo dire grazie a tutti voi che siete qui presenti e soprattutto alla meravigliosa organizzazione che ha permesso questo evento. Eh, questo è un momento per attirare l'attenzione su un problema che coinvolge tanta gente. Qualcuno di voi in sala probabilmente ha avuto qualcuno toccato da questa patologia, ma stasera è, eh, bisogna rimanere allegri e quindi cerchiamo di volare un po' più in alto. Per cui eh, solo due parole per dire che l'azienda Bergamo Est è partita eh, quasi dieci anni fa eh, credendo in un progetto che oggi è diventata realtà, e cioè creare un polo di senologia eh, che possa essere competitivo, che possa essere a, di alto livello e oggi possiamo dire che è divenuta un'eccellenza, non esistono più i soliti centri a cui arrivare da tutte le parti d'Italia, ma stanno nascendo le cosiddette breast unit, unità di senologia moderne e oggi possiamo dire che Bergamo Est, l'ex azienda Bolognini di Seriate, può freggiarsi di questo titolo. Quindi l'azienda oggi ha una breast unit e io sono qui presente ma rappresento tutti quelli che collaborano con me nel mio team, eh, sono oncologi, radiologi, anatomopatologi, infermieri e dell'oncologia sono decine e decine di persone che ruotano attorno alla paziente. Non è più la patologia l'oggetto delle nostre cure, è la paziente, è una persona. E il modello della nostra Breast Unit è innovativo, è il primo centro in Italia che si muove in vari ospedali con un team di professionisti specializzati per portare la, la cura vicino il più possibile alla paziente. Quindi un centro a Seriate, ad Alzano Lombardo, a Piario, a Lovere e da quest'anno anche Calcinate, dove si fa screening e attività chirurgica. Per cui eh, io vi ringrazio per eh, aver attirato l'attenzione a questo problema che veramente è, è importantissimo. Quindi una, un occhio sempre alla prevenzione che è fondamentale, periodicamente bastano 15 minuti all'anno e si sta sereni. Io posso che ringraziarvi per questo, per questo momento e, e, grazie a tutti voi. Ah. Grazie di cuore al dottor Gervasi, grazie alla nostra splendida Laura Madoni, alla nostra presidente Miriam che è stata con noi, ma grazie di cuore a questo grande ospite Onei Tapia, che questa sera è venuto a trovarci, è stata una presenza eccezionale, grazie di cuore Onei, ti auguro una buona serata, ovviamente l'auguro a tutti voi con la musica che tra pochissimo andremo ad ascoltare. Grazie mille!